May I have your attention, please? May I have your attention, please? May I یعنی آیا ممکن من have داشته باشم your attention توجه شما رو please لطفاً May I have your attention please آیا لطفاً ممکن است توجه شما را داشته باشم یا به عبارتی آیا لطفاً می شود توجه کنید May I have your attention please May I have your attention please Do not pay any attention to what they say. Don't pay any attention to what they say. Pay attention یعنی توجه کردن به چیزی توجه کردن any هر یا هیچ Don't pay any attention یعنی هیچ توجهی نکن به چی؟ to what به آنچه they say آنها میگویند مهم نیست دیگران چی میگن اصلا اهمیتی نداره شما یک زبان آموز هستید در مسیر درست دارید تمرین میکنید یاد میگیرید و به یاری خداوند دارید پیش میرید اصلا مهم نیست دیگران چی میگن پس خجالت نکشید برای رشد اعتماد به نفستون جملات و عبارتها رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا عضلات زبانی و دهانیتون خوب تمرین کنن و قوی بشن جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم Don't pay any attention to what they say هیچ توجهی به آنچه آنان می گویند نداشته باش Don't pay any attention to what they say Don't pay any attention to what they say win a car in our grand prize draw. Win a car in our grand prize draw. Win یعنی برنده شدن. A car یک خودرو. In در our grand prize draw. Draw در اینجا یعنی قرعه کشی. Prize یعنی جایزه. Grand یعنی عالی یا بزرگ. Our grand prize draw یعنی در قرعه کشی جایزه بزرگ ما. win a car in our grand prize draw در قرعه کشی جایزه بزرگ ما یک ماشین برنده بشید از این شعارهای تبلیغاتی زیاد دیدید درسته اما ما به شما یک نوید رو میدیم رشد و پیشرفت و موفقیت رو برنده بشید با تمرین کردن و قره کشی هم نداره هر کس تمرین کنه موفق میشه جمله و عبارتمون اینه با هم تمرین میکنیم و با صدای رسا تکرار میکنیم win a car in our grand prize draw در قرعه کشی جایز بزرگ ما یک ماشین برنده شوید. Win a car in our grand prize draw. Win a car in our grand prize draw. Draw a pair of parallel lines. Draw a pair of parallel lines. draw یعنی بکشید a pair یک جفت of از parallel parallel یعنی موازی lines ها. parallel lines یعنی خطهای موازی draw a pair of parallel lines یک جفت خط موازی بکشید draw a pair of parallel lines draw a pair of parallel lines The film was shot in France. The film was shot in France. The film یعنی اون فیلمه was shot فیلم برداری شده بود. shot به معنی فیلم برداری شدن در اینجا. was shot حالت مجهول و فیلم برداری شده بود. shot در واقع گذشته shoot. in France در فرانسه. The film was shot in France. فیلم در فرانسه فیلم برداری شده بود. The film was shot in France. The film was shot in France. Let us stay in and watch a film. Let's stay in and watch a film. Let's یا let us یعنی بیا یه کاری بکنیم. چه کاری؟ Stay ماندن in داخل. Stay in یعنی خونه بمونیم. And و watch a film یک فیلم ببینیم. Let's stay in and watch a film. بیا خانه بمانیم و یک فیلم تماشا کنیم. Let's stay in and watch a film. Let's stay in and watch a film. I have always been a Republican. I have always been a Republican. I have been یعنی من بوده ام. I have always been یعنی من همواره بودم. یه چیزی. چه چیزی؟ A Republican. Republican یعنی جمهوری خواه. I have always been a Republican. من همواره یک جمهوری خواه بوده ام. I have always been a Republican. I have always been a Republican. Joe is a member of the Republican Party. Joe is a member of the Republican Party. جو یعنی آقایی به نام جو is a member یک عضو است از چی؟ of the Republican Party Party یعنی حزب Republican Party یعنی حزب جمهوری خواه جو is a member of the Republican Party جو عضوی از حزب جمهوری خواه است Joe is a member of the Republican Party Joe is a member of the Republican Party She pulled a peach from the tree. She pulled a peach from the tree. She یعنی اوی خانم pulled pulled گذشته یه pull یعنی کشیدن چیدن a peach Peach یعنی هلو که <laughs> میوه که همه دوستش دارن from as the tree از اون درخته از اون درخت مشخص تلفظ tree رو دقت بکنید دوستان تیری نیست tree تری بین تی و آر صدایی وجود نداره پس تری یعنی درخت She pulled the peach from the tree او یک هلو از درخت چید She pulled the peach from the tree She pulled the peach from the tree The tree must be bent while it is young. The tree must be bent while it's young. The tree یعنی اون درخته must be bent. must be یعنی باید بشه بنت خمیده یا شکل بدیمش چی رو درخت رو باید شکل بدیم درخت یادگیری و دانشمون رو باید شکل بدیم چه موقع while وقتی که it's young وقتی که جوانه و همونطور که قبلا گفته بودیم جوانی ذهنیتی فکری و وقتی که فکر کنید که جوان هستید تا زمانی که زنده هستید فرصت یادگیری دارید پس the tree must be bent while it's young درخت تا زمانی که جوان است باید خم داده شود The tree must be bent while it's young. The tree must be bent while it's young. Imagination is the source of creation. Imagination is the source of creation. Imagination یعنی تخیل is است the source اون منبع اون منبع اصلی of creation creation یعنی خلاقیت یا چیزی رو به وجود بیاریم imagination is the source of creation تخیل منبع خلاقیت است imagination is the source of creation imagination is the source of creation Oranges are a good source of vitamin C. Oranges are a good source of vitamin C. Oranges یعنی پرتقال داریم به حالت کلی پرتقال ها اشاره می کنیم پس اس جمع میگیره در انگلیسی این قاعده وجود داره Oranges یعنی پرتقال ها are a good source یک منبع خوب از چی هستند of vitamin vitamin یعنی ویتامین C هم که مشخص C vitamin C یعنی ویتامین C Oranges are a good source of vitamin C. پرتقال یک منبع خوب از ویتامین C است. Oranges are a good source of vitamin C. Oranges are a good source of vitamin C. Do you have this coat in red? Do you have this coat in red? Do you have آیا شما دارید this coat این کت رو in red در رنگ قرمز آیا این کت رو رنگ قرمزش رو دارید چطوری بگیم تو انگلیسی Do you have this coat in red آیا از این کت رنگ قرمزش را دارید Do you have this coat in red Do you have this coat in red? I recognized Julie by her red hair. I recognized Julie by her red hair. I recognized من تشخیص دادم شناختم در زمان گذشته recognize یعنی تشخیص دادن یا شناختن جولی جولی رو by توسط به وسیله her red hair با موهای قرمزش I recognized Julie by her red hair. من جولی را با موهای قرمزش شناختم. I recognized Julie by her red hair. I recognized Julie by her red hair. I gave up smoking nearly 10 years ago. I gave up smoking nearly 10 years ago. I gave up. گذشته I give up یعنی من یه چیزی رو رها کردم، تسلیمش شدم، بیخیالش شدم. smoking سیگار کشیدن رو nearly تو یا تقریبا 10 years ago ده سال قبل. I gave up smoking nearly 10 years ago. من تقریبا ده سال پیش سیگار کشیدن را ترک کردم. I gave up smoking nearly 10 years ago. I gave up smoking nearly 10 years ago. It took me nearly two hours to get here. It took me nearly two hours to get here. It took me اون برای من در بر داره برای من زمان میبره nearly تقریبا یا تا حدودی two hours دو ساعت to get here تا به اینجا برسم. It took me nearly two hours to get here. برای من تقریبا دو ساعت زمان برد به اینجا برسم. It took me nearly two hours to get here. It took me nearly two hours to get here. WHO stands for World Health Organization. WHO stands for World Health Organization. WHO حرفای مخفف رو به صورت بزرگ می نویسن و به صورت حرف حرف می خونیم. WHO stands می ایسته یا برقرار برای for World جهان Health بهداشت Organization سازمان World Health Organization یعنی سازمان بهداشت جهانی WHO stands for World Health Organization. WHO مخفف سازمان بهداشت جهانی است. WHO stands for World Health Organization. WHO stands for World Health Organization. Some organizations lack unity. Some organizations lack unity. Some برخی organizations سازمان ها lack فاقد چیزی هستند. Unity اتحاد. Some organizations lack unity. بعضی سازمان ها فاقد اتحاد هستند. Some organizations lack unity. Some organizations lack unity. Choose medium to large tomatoes. Choose medium to large tomatoes. Choose یعنی برگزین یا انتخاب کن medium medium یا متوسط to large تا بزرگ medium to large یعنی از متوسط تا large تا بزرگ tomatoes گوجه فرنگی ها choose medium to large tomatoes گوجه فرنگی های متوسط تا بزرگ را انتخاب کن Choose medium to large tomatoes. Choose medium to large tomatoes. Choose whichever of them you like best. Choose whichever of them you like best. Choose یعنی انتخاب کن whichever هر کدام of them از اونها you like تو دوست داری best بهترین choose whichever of them you like best هر کدام از آنها که بیشتر از همه دوست داری را انتخاب کن choose whichever of them you like best choose whichever of them you like best